Fala aí pessoal, tô, tô aqui com mais um vídeo, hoje eu vou ensinar como ganhar um Pikachu no Pokémon GO Então vamos lá que eu vou cortar o vídeo aqui rapidão Agora você vai ter que ir caminhando, velho Ó, vai demorar um pouco, mas você vai ter que ir caminhando <coughs> Eu descobri essa, esse coisa jogando no meu celular, tô tá testando Eu consegui Olha só, você vai caminhando, pode demorar um tempo, mas você vai conseguir achar seu Pikachu pode demorar uns 90 minutos. Eu tô vendo que os bichos vão teleportar. Mas você vai caminhar, caminhar, caminhar. Caminhar, caminhar, caminhar. Eu vou fazer um corte aqui pra vocês não ficarem esperando muito. Olha, você vai caminhando, caminhando. Agora, eu vou dar um corte aqui ó tá vendo que eles estão teleportando tem uma hora que vai teleportar e o Pikachu vai vir Porra, tá demorando. Se você não quiser ver essa parte, é só cortar até o final ali, ó. Pikachu ali bem no início pra vocês. Então tá aí, só você capturar. Aí. I got broads in Atlanta, just at the lean the family, credit cards in the scammers.